ticket en mano Entro al club, lo enrolamos. Under flow, central enroló luces y flash. for world get up, fresh, baila la. Golpe, baile, ritmo, sustancia de la buena. 24 horas encontrar lo que quiera. 25 LCA, dibujo de cual sea. On the floor, la enroló luces y flash. With for word, que va, fresh, baila, la golpe, baile, ritmo, sustancia de la buena, 24 horas, encontrar lo que quiera, 25 LCH, dibujo de cual sea, tumba la house, deep house, VIP, ticket, party, buena nena, tenga y pida lo que quiera, su lo pone color, happy, abanico, caro, aire y calor, Vuelta al club, after party, con, with, con corte a vacilón, flow de diva Baila y estoy atento a su movimiento Probo conmigo experimento Sativa Paradise, hagamos el amor Viaje en el tiempo, vámonos como May Trunks Baby, medicine, no me quedo sin Entro al top de tu magazine Todo eso mami, si que para ritmo. Sustancia es eh, la buena, 24 horas encontrar lo que quiera. 25 LCA, dibujo de cual sea, tumbala, house to house, VIP, ticket, pasty buena, nena, tenga espía lo que quiera, su estilo pone color happy, Abenico caro, aire y calor, vuelta de club en after party, done with, color con, corte, mezcla y vacil On the Flow de diva, bala y estoy atento a su movimiento On the flow, siente la enrolo luces flash Food for get the va fresh Baila la Golpe, baile, ritmo, sustancia de la buena 24 horas Encontrar lo que quiera 25 LCA Dibujo de cual sea On the flow, siente la enrolo luces y flash Food for get guita va fresh Baila la siempre baile ritmo Sustancia de la buena 24 horas encuentra lo que quiera 25 LC,